Ingat bermain kita, ingat sayang karma kita harus kurma. Singa sayang karma tetap semanis kurma Singa sayang karma tetap semanis kurma.